市出身のミュージシャンが在籍しています NC 出身のミュージシャン在籍して N 県 NC 出身のミュージシャン在籍して N 県 NC 出身のミュージシャン在籍して N 県 NC 出身のミュージシャン在籍しています